Salut <laughs> On est en route pour le shoot. Euh, on a attendu pour filmer un peu parce qu'il faisait nuit quand on est parti. Bah oui, parce qu'on s'est levé à 5h. On a rendez-vous à 7h avec euh, SB, euh, où ça déjà Papa, c'est quoi le nom de la plage La Myrte. La Myrte, voilà. Et après, on va au Morillon pour faire le pour vous dire à quel point on s'est levé tôt, ça fait plus d'une demi-heure qu'on roule et le soleil se lève Voilà. On vient d'arriver. Euh, on va commencer les photos du coup on est avec les euh, zombies là-bas. Et voilà, et c'est très joli. On a bien fait de se lever tôt. <laughs> finir le premier shoot, on se dirige vers des Morillons pour le deuxième shoot avec... C'était très cool, on a des belles photos avec le beau paysage. Très beau, très beau. Ah régal. <laughs> En tout cas, c'est bien Attends, tu veux, que je te prenne en photo avec les filles euh, pour envoyer la papier. Ah oui, c'est rigolo. Ah va c'est quoi, les, c'est quoi les, tarés de Toulon <laughs> Allez, viens, Matou. tour une photo prends, moi Nao, Elle va vous mettre sur Facebook, Ah non, non, non, je ne mets pas sur Facebook. Non, mais elles sont contentes, ça leur fait de la pub, justement. Ah bah oui, La elle n'est même pas d'ici, donc euh, ça va élargir. Viens, Matou. Mais, mais, il fait des trucs le photos, mais grave, elle pensera essuie plus Allez, serrez-vous de merde, mais admirez la beauté. Je sais pas si on voit, je vois pas mon téléphone. Et le reflet. Voilà. Donc euh, voilà, j'espère que vous apprécierez euh, les belles photos euh, de ce lieu. <laughs> Donc on a fini les premiers sets de choses photos. Du coup là on se dirige vers Barjol pour faire le deuxième. Jusqu'à s'y c'est un meilleur endroit. sur le deuxième mur du shoot. Du deuxième... Oh <laughs> Shoot C'est mauvais moment. Hein. <laughs> oui, je filme au mauvais moment, mais comme ça, ils voit notre galère. Alors, <laughs> il y a des, des pentes, des branches et tout, et on est en talon. on tourne les escaliers en allant sur C'est ça. Ça tourne mal. Euh, du coup, il... Ouh là là Mais pourquoi tu fais ça Il y a euh, des branches, des escaliers, on est en talon. Comme vous pouvez le voir, on galère vraiment à descendre et euh, plus je crois qu'il y a du monde, voilà. Donc euh, on filmera quand on sera tout en bas. On recommence à filmer maintenant qu'on est en bas, donc là on est arrivé sur le deuxième euh, lieu. Hop <laughs> Bon il y a des gens mais euh, on va se débrouiller pour aller là où il n'y a pas trop de gens. Ben, on a bien douillé pour arriver jusqu'ici donc j'espère que ça va vous plaire. <laughs> On a fini la deuxième euh, session de photo, on est crevé. Oui, on a fini shoot Voilà, on a fini shoot, on est crevé, on n'en peut plus. Euh, on a monté un milliard d'escaliers qui sont faits pour des, gens grands, on fait 1m50. Clairement. Et de plaindre C'était un très bon shoot et on est très joli sur les photos. <laughs> C'était un bon shoot, même si je suis pas convaincue de mes poses, les photos sont belles. Donc voilà. sont euh, on a mouillé nos robes avec des, de l'eau marron. Et euh, on s'est assise euh, dans de la boue. <laughs> Donc, euh, moi ça se voit pas parce qu'elle est noire, mais, mais vraiment, je sens, quand je la touche, je sens qu'elle est crade, qu'il y a de la terre dedans. Voilà. 楽し Euh, de chez nous. On est arrivé, euh, il commençait à faire le euh, faire froid. <laughs> C'était le soir quoi, donc la lumière était super jolie aussi. on a fait des super photos, le photographe nous guidait bien, c'était cool. il nous aidait à améliorer nos poses et tout. voilà, <laughs> génial. Et on a fait quelques photos de nuit avec les LED. Voilà. Donc c'était cool. Les photos sont super jolies et on a hâte de voir euh, vraiment toutes les photos, les résultats et tout. Et voilà.